赞美主，OK，不過都唔係好影響嚇，長我阿媽，赞美主，OK，咁樣咁樣，好，赞美耶穌，恭喜大家十週年先，OK，興興奮先，十週年對於即係大家嚟到講唔知係咩意思咧？即係嚇人生冇幾多十年係咪？即係我喺教會裏邊咧就係五十。 六年啦，到而家嚇，五十六年嘅意思即係話，有一年喺阿媽個肚裏邊有五十五年係我自己過嘅，Amen。咁咧，所以就即係誒教會裏邊咧冇乜嘢冇見過嘅，誒，所以咧到我而家做牧師做傳道或者我自己啊嚟到去或者我係比較點講咧，即係早輪都大家討論一個問題，即係我哋我哋啊。 即係做事，逢係點？我話我有啲我有啲困難咧，我係面對過，我唔想再面對，所以我咁多年咧都係開方嘅人。開方嘅意思即係話咧，我唔需要面對舊嘅教會嘅一啲嘅問題，我唔需要面對咧人哋教落嘅一啲嘅狀況係我重新去教過。誒，所以咧即係有啲嘅時候咧，我自己做愛教會到十年二十年咧，我就開始發覺，誒原來我都有啲嘢係以前教落，我到而家我未必太過贊成嘅。 因為人係會成長嘅，可唔可以講下冇啊？神真係會咧俾我哋去睇見一啲啊，即係佢裏邊要俾我哋新嘅恩惠，但係有一啲嘅原則係唔會變嘅，阿 Man。所以神會寫下佢嘅説話俾過我哋，但係神又中意喺嗰啲原則上高俾我哋睇到新嘅嘢嘅。所以點解咧聖靈亦都充滿我哋，讓我哋去睇嗰個不變不變嘅説話嘅時候咧，我哋會有新嘅亮光。 所以咧，今日我求神新嘅亮光喺我哋当中，我一齐去祷告。哈利路啊，天父，我哋感恩，因为咧，我哋知道你差遣成力，你都让你自己嘅话语喺我哋生命里边系显得真实。所以今日当我哋嚟到敬拜你，我哋而家用话语嚟到敬拜你，我哋用你嘅话语，我哋以信服你嘅话语嚟到敬拜你。所以主，俾你自己嘅话语喺我哋当中系讲得明白。

今日好多基督徒點解頭先講我哋有孤兒嘅靈？因為我哋唔俾神嘅決定喺我哋生命裏邊。神話你係我嘅兒子，但係你話我係孤兒。Hello，有啲時候教會點解軟弱？因為我哋用我哋嘅定義嚟取代咗神俾我哋嘅定義。我哋用我哋嘅眼光決定神嘅眼光，我哋用我哋嘅做法嚟決定神嘅做法。所以好多嘅時候，嗱我話俾你聽，教會唔一定要大，但教會一定要有能力。阿 m 有啲時候。

詹詹姆斯嘅教会好祝福人嘅教会，但系呢个教会大得上嚟，唔代表佢会祝福嘅。问题唔系在于你有几大，问题系在于你明唔明白神设立你嘅目的系乜嘢？十年啦，我哋要再问一个问题：神设立我哋嘅教会嘅目的系咩咧？哈里里啊，新生命堂系由神迹奇事开始嘅。照我知道嘅历史，啊，我唔系知好多。嚇，当阿森罗牧师。 係喺呢個南華體育會嗰度開始呢一個嘅神跡奇事嘅醫治大會之後，當時係冇幾多呢一啲咁樣嘅聖靈充滿嘅教會，佢就開始咗新生命堂。新生命堂係一個聖靈充滿嘅教會，新生命堂係一個有神跡奇事嘅教會。點解？因為神所講嘅福音，神所定性嘅福音係係咁嘅樣嘅。 而唔係我哋話啊福音係點嘅啊，我哋應該即係琴晚我我誒後咧有個講員會嚟我度講到，咁琴晚咧佢就嚟我睇下你教會點先啦，因為我我哋禮拜六晚同埋禮拜日朝頭早都有聚會，咁琴晚我係做福音聚會，我話唔係好唔係好即係你今晚嚟冇咩意思嘅，因為我哋平時唔係咁樣聚會嘅，咁我話唔緊要我照嚟，咁結果琴晚啊成個福音聚會咁啦，咁啊打開本聖經就講嘢，佢話喂。 到最後，佢話：我我講唔到你講嗰啲嘢嘅喎，即係你你你點樣可以咁樣？你個會眾食開你啲嘢，我我我講唔到你啲嘢嘅喎。咁我哋你唔使緊張啦，即係我哋一個成熟嘅教會應該聽唔同嘅人講嘢。O.K. 但係咧，即係你又唔好諗住咧要學我哋。不過個問題係，我哋嘅教會係咁樣嘅形式嘅。點解我要咁樣講？你要記得一樣嘢，如果我哋真係想知道神點樣定義我哋，你要翻返去神話語裏邊。我哋唔係淨係由一個歷史嚟到決定。 新生命堂嘅開始當然係一個歷史，但係呢個歷史係因為森洛牧師相信聖經裏面所講嘅耶穌係救主，耶穌係醫生。阿 m a n 佢相信呢個真理，佢咁樣嚟到定義個教會，所以出嚟嘅教會係應該係充滿住救恩同埋充滿住醫治嘅。但係你會知道今日有好多教會，佢唔一定相信醫治，佢唔一定相信聖靈，佢哋認為有好嘅講道。 只要嗰啲牧師着得好睇啲，或者講嘢文雅啲，就能夠吸引人翻嚟。有一個好嘅裝修就得啦。我話俾你聽，唔係你要睇清楚神點樣定義佢嘅教會。當上帝創造嘅時候，當我哋睇翻呢一個嘅創世記第一章呢一段嘅聖經，上一次我記得我嚟同你講到都講過呢段嘅聖經。但如果你留意呢段聖經嘅時候，哈利路亞！神一開始創造嘅時候，佢創造咗人，佢俾人一個嘅身份。 佢俾人一個身份，呢個係創造嘅時候神俾人嘅第一個身份，唔係兒子，兒子係个個本質，唔係身份。阿 m a n 兒子都係敗家仔啊，同意吗？兒子都有做得好勁嘅兒子啊，你明嘛？阿 m a n 所以兒子係一個本質嚟噶，神冇冇話你係我嘅兒子，嗰啲係執翻嚟嘅。阿 m a n 本質就係如此，但係嗰個身份係咩啊？管家，佢係管理神所創造嘅一切，可唔可以講阿文啊？神定性我哋係一個管家，或者咁講，呢一個嘅定義從來冇改變過。我哋係管家，阿明，難道我们做即係這個牧師傳道不是管理神嘅家吗？阿明，嗱，我唔係叫做管家婆，係叫做管家，管家婆。 係即係乜都管，但係咧就係即係幾格幾格嘅，做咩？你話咁乜嘢係管家？乜嘢係管家？好簡單嘅 o k 有冇呢樣嘢你攞出嚟？攞出嚟，攞出嚟，攞出嚟，攞出嚟啊！攞出嚟先啦！我知道你想收埋，你唔想俾人見到。 OK，攞出嚟，攞出嚟，打開裏邊睇下有啲乜嘢。OK，OK，誒，咁俾我睇身份證啊，即係嗰個啊。OK，有啲咩你攞出嚟睇下有啲咩？你攞出嚟睇下有啲咩？你攞出嚟先，攞出嚟先，你望下先。OK，我想問你一個問題，係咪你嘅？我再問多次，係咪你嘅？係係咪你嘅？ 係，真係你嘅，真係你嘅。我我唔好收埋住，即係我都揸住。我我早嗰輪，即係因為我而家我新開個教會，我一路喺度討講話神啊，誒，你俾我知道，我要揾翻啲咩人嚟到去就近你，因為咧我開呢個教會，其中一樣嘢係神感動我去做一樣我以前最唔中意做嘅，就係咧去揾翻嗰一啲離開咗教會嘅人帶佢翻嚟。阿 m a n 我最憎做呢一樣嘢，因為嗰啲人咧，即係梗係梗係有某啲嘅理由先離開教會啊嘛。你一要說服佢翻嚟教會，你咪即係掙搞，你明唔明白？即係咧，佢梗係有某一啲嘅，即係對教會唔開心先離開嘛。你帶佢翻嚟教會，佢咪佢咪唔開心你咯，你明我講咩？咁點解要做啲咁嘅嘢？但係神感動我要去做呢一件事。O.K.，神感動我，咁我咪做咯。咁啊，咁我揾翻啲嘅人。咁咧有一位，即係我我都係好感謝主啊。即係開始去做嘅時候咧。 我大部分打電話俾佢哋，佢哋都話 yes 翻嚟嘅，哈利路亞！並且留喺我哋度都留得好好嘅。但係呢一個嘅呢一個嘅朋友，我打俾佢，佢話：唉，我睇下點先啦。最近我嘅生意結束咗啦。佢話：誒，我喺疫情裏邊捱咗三年做飲食，就係最後嘅關頭，我捱唔到，我結束啦。

佢哋驚有新嘅金融風暴，驚啫，未開始嚇，即係我冇我冇散播一啲嚇，即係恐懼嘅消息。我意思係有一啲嘅事情係你控制唔到，你只要冇咗健康，兩嘢就消晒啊！你知唔知啊？上個禮拜我女唔舒服，我順手去睇下醫生，或者我覺得我條氣唔係好順。OK，physically。 即係夜晚黑，我真係瞓覺咧，我係吸唔到氣。即係即係，所以夜晚咧，即係我瞓覺，我自己係俾自己把聲整醒。一瞓到咁上下咧，夜晚咦咁樣咁就醒啦。即係即係嗰條氣啊！即係好似吹吹口哨咁樣啦。我去睇睇醫生，個醫生係我哋相熟嘅，佢唔收我診金，淨係俾藥費啊！我成個銀包清咗。所以你知道點解盜賊嚟係偷竊殺六毀壞啊，即係嗰個嚇，即係陸家鋒。 啊，馬可福音第五章嗰個嚇，即係個個女士睇醫生睇晒佢所有嘅身價，呢啲嘢只要你唔健康都唔係你。嘅。Hello，你睇唔睇到呢個現實？你同唔同意呢個現實？今日你聽到你要你要現實啲，我哋唔係淨係講天上嘅事，我哋講地上嘅事。係咪你嘅？ 唔該，下兩張聲點樣講？O 嘿 K 呢邊 O K，再去聲點樣講？我哋一齊讀一二三。地和其中所充滿的，包括你而家租用緊呢個單位。嗱，我用信心嚟講嘢啊！ 唔係屬於邊個？屬於耶和華。啊，好挑戰㗎呢句嘢。用信心聽下，用信心聽。邊個嘅？邊個嘅？邊個嘅？O.K. 承載承載承載，謝嚇講咗三次。 好啦，問題嚟啦！啊，冇攞張最大張出嚟啊，留翻啲俾自己。因神神冇叫我嚇，即係攞咗咁大張。OK，好，俾你啊，送俾你。我唔敢要，喎，因為哦，OK，你唔敢要嗱，你明白嗱？好啦，好啦，嗱，你要學識一樣嘢啦，你要學識一樣嘢，你唔敢要。 而家神要我俾你啊！嗱，你明唔明啊？有好多時时候，我哋唔能够做管家其中一样好紧要嘅嘢。我哋一个错误嘅观念，错误嘅观念嗱，我我唔系话你错，系就顺手话埋啦。即系你你你明唔明啊？如果佢系属于神嘅，神能够藉住呢个机会嚟到俾我嘅，佢就我嘅咯。点解唔要啊？哦，OK。 你你明我講咩？OK，好啦，冇辦法啦，咁啊蘇州過後啦。OK，大兄 OK，OK，好啦，OK，好。嗱呢嗱請留意，請留意，呢個原則係一樣嘅。嗱聽住，呢個原則係一樣嘅。羅馬書第十二章講到咧，説預言嘅時候，説預言嘅人咧，要按住信心嘅程度講。 咩意思啊？神俾你咩話語，你就講出去。唔好講多，唔好講少。管家嚟嘅，管家呢樣嘢唔係淨係講緊錢銀，管家係講緊我哋對生命嘅整理，同埋點樣去用神俾我哋嘅嘢。因為有一樣嘢，你唔識得接受由神而嚟嘅嘢，你根本上管理唔到由神而嚟嘅嘢。可唔可以講阿門？嗱，我我唔會嫌錢聲，我亦都唔怕錢。OK。 我亦都好努力喺我事工裏边為主嚟到去揾錢。啊，做教會要為主揾錢㗎，你唔係哇，大佬點样點一到啊？你明我講咩？即係我被選咗做聯会联会主席啊！你估選我入去做牧師啊？選我入揾錢啫。我唔係講少啊！即係唔好個個以為咧，即係做主嘅工就可以使錢。如果冇人揾錢，係冇得使錢㗎。阿 m a n 我用信心神擺我喺嗰個位，我就知道神能夠叫我去創造財富。神擺你喺而家呢個位，神係可以叫你去創造財富嘅。可唔可以講下文先？你要記得一樣嘢，神想我哋學識一樣嘢。OK，好啦，蘇州过后，即係所以咧，你你就要明白一樣嘢啦。點解我哋講唔到語言？因為當神俾我哋嘅話語嘅時候，我都話係定唔係咧，我都唔敢講出去。 咁你驚得多，神都費事揾你，聖靈都費事揾你，你明我講咩？因為我我俾個話語俾佢，佢居然都唔夠膽嚟到接受並且去講出去。咁我點解要俾佢咧？Hello，Hello，你你中唔中到我講咩？中唔中我講咩？O K，所以你唔好接咯，你明唔啊？嗱，你明唔明？嗱，呢個呢個好緊要嘅。如果 即係咁講啊！即係我攞呢一張嘢唔係出嚟大，你可能你覺得太細張啊！o K，係，但我又冇感動換咗張大噶嘛？你見到我有張大嘅喺度係咪？我冇感動啊！O K，咁啊，O K，大兄，嗱佢收下，我真嘅真嘅真嘅，真嘅你袋啊你袋！嗱嗱嗱，第一樣嘢，好，我問你。 系咪你嘅？系咪你嘅？嗰嗰樽嘢系咪你嘅？O.K.，咁我幫你答啦，咁辛苦。係，但係都係神嘅。耶穌基督係完全嘅神，完全嘅人。阿門。 你明我講咩？聖經係完全嘅神嘅話語，但係亦都係完全由人嗰度寫出嚟嘅，阿咪？你明我講咩啊？聖經唔係淨係神嘅話語啊，即係如果淨係神嘅話語，唔係想咧，然之後咁寫落嚟，唔係，即係嗰個係無可默得咧，即係成本可好經抌落嚟，唔係。聖經係人寫嘅，但係聖經同時亦都係神感動嘅。呢一呢一個嘅金錢而家俾咗出嚟俾你。 系你嘅，但系同時亦都係神嘅，明唔明白呢個原則？阿 m a n 所以你就會明白點解有人話哇，創世嘅時候上帝係將整個世界交咗俾人㗎，係咪係咪天父嘅世界？係，但係係咪人管理嘅世界？係，阿 m a n 但係人就喺犯罪嘅裏邊，將呢個管理權就交咗俾魔鬼嘛？

不過，因為人將佢哋個管理嘅權柄交咗俾魔鬼，咪玩完咯？你明我講咩？就算教會裏邊有好多嘅人都將佢哋管理嘅權柄交咗俾魔鬼，我哋處理好多事情嘅時候，我哋唔一定按住神嘅話語嚟處理，我哋按住我哋嘅經驗，同唔同意？ 有好時候真理擺喺度，哇！我唔敢行真理喎，行真理個個都嬲我喎，我都係行咧個個中意嘅嘢就好啦。你有冇見過咁嘅事情？Hello，十年啊，悔改啦！好啦，問題係俾咗你，咁你係咪代代平安啊？唔敢代用添，唉，真係弊。喂，我講真，我真係俾咗你喎。 我我真係俾咗你，好。咁又唔係就咁抌落去嘅。我哋再睇下一段聖經，嗱，你你要認識呢樣嘢。再睇，佢話樹林嘅百獸係我嘅，所有嘅都係啊。OK，感謝神。林中嘅牲畜亦都係我嘅，山中嘅飛鳥我都知道，野地嘅走獸亦都屬我。我若果係饑餓，我唔使話你聽，因為世界和其中萬有都係我嘅。所以。 个问题唔系在于我哋要嚟到去俾神一啲乜嘢，而系神交喺我哋嘅手里边，佢俾我哋去有一个同佢同工嘅机会。乜嘢系管家？管家喺圣经里边好，喺我哋嘅嗰个经验里边好，有几样嘢我哋要留意嘅。首先一个好紧要嘅原则。 管家係管理主人交俾佢嘅嘢，呢個叫管家。可唔可以講下門？跟住講一次，管家係管理主人交俾佢嘅。雖然我哋今日好老土咁講，我哋會有講體重管理，講得簡單啲叫減肥，係嘛？即係乜鬼都加管理兩個字落嘅。OK，財富管理即係講儲錢，係嘛？增加你嘅財富。 即係仲有財富管理唔係管理令到佢少啊，財富管理管理起嚟係要點啊？多同意嗎？管理呢兩隻字係有多嘅意思嘅。體重管理當然係會減啦，但係你個你個健康係會多，可唔可以講下啊？門啊，管理係要令到一樣壞嘅嘢變成好，唔夠好嘅嘢變得更好，唔夠多嘅嘢變得更多，可唔可以講下啊？門？ 神叫我哋成為管家，係管理主人交俾我哋嘅嘢。邊個係主？我哋係管家。有冇嘢經我哋手 a m e n 哈利路亞！你每一個月出糧就係經過你手。好啦，管家一個好緊要嘅情況就係，你係需要將神俾你嘅嘢增值。 否則你做管家係做得唔好嘅，明嘛？管家係一定會令到好嘅嘢變得更好。阿門。如果你唔認識呢樣首先第一樣嘢，你要你要識得接受從神俾你嘅嘢。所以點解每一次我哋會嚟到感恩敬拜？嗱，敬拜一定係感恩。 敬拜一定係感恩，敬拜用感恩開始嘅。我再講多次，敬拜用感恩開始嘅。有冇聖經根據？有，當清者進入他的門，當讚美進入他院啊嘛。你要感恩，用感恩開始嘅。阿 m a n 嗱，其實咧，所有嘅敬拜啊，無論感謝，無論讚美，無論敬拜，全部係睇神嘅。我再講多次，係睇神嘅，係講神嘅。 唔係講我哋嘅，唔係討論我哋嘅境況嘅，即係譬如咧，我細個嘅時候唱好多青年聖歌，青年聖歌有一啲咧即係係好好聽嘅，但係咧即係有好多時候就好難分咧邊啲係講神邊係講人，但係你細心嚟到睇，你知道有啲係講人嘅。誒，塵外轉我心，建立我，令我走。閉耳館係咁樣唱。 我疲倦，我軟弱，我苦受，識唔識呢啲啊？經风波過黑夜，求令我到天明。就我特登唱到咁衰，因為畢業馆佢哋咁唱。親愛主牽我手，到天庭，講自己。親愛主牽我手，親愛主牽我手，建立我，令我走。 我疲倦，啊殯仪館瞓咗喺度。我軟弱已經瞓咗喺度。我苦受，經風暴過黑夜。誒，你經風暴過黑夜好巴閉咩？個個都經噶啦，係咪先？求領我到天明。即系有啲嘢就好啊，呢啲詩歌係好嘅詩歌，但系佢唔係敬拜嘅詩歌。你你明我講咩？佢幫助我哋親近神。 幫助我哋去睇見我哋嘅處境，但係佢唔係講神嘅事，個係講佢嘅榮美，講佢嘅美善，講佢嘅工作，講佢嘅好處。清謝進入他的門，你唔會話：，哇！我着到好靚啊，我真係好嘢啊！哇！我真係好靚。呢個唔係清謝，你你係要多謝送嘢俾你嗰個啊嘛？你你明啊？即係你唔係話：，哇！好靚啊！我真係你哇！真係唔係。你係要多謝送嘢俾你嗰個，呢一個先至係清謝。 就唔係話睇自己幾靚，OK？管家一樣好緊要嘅嘢，就係你識得用感恩嘅心嚟到去接受神俾你嘅嘢，並且你係要同呢個管同呢一個主人有一個好好嘅關係。嗱，唔好佢都唔會揾你做管家，只會揾你做散仔，Hello，你你明啊？即公司都有高級、低級、高級職員同低級職員嘛。 OK，管家嗱點解點解要管家同同主人要有一個好好嘅關係？所以你明白點解亞當係兒子，本質係兒子，佢揾兒子嚟去做管家，明唔明我講咩啊？佢係揾兒子嚟做管家嘅，點解咧？好簡單嘅啫，因為所有嘅管家都係揸住主人嘅命脈嘅。 你明啊？你識唔識啊？我有個朋友，佢名叫約瑟，好陰功。細個嘅時候就俾人賣咗去埃及。你識唔識呢個人？去到埃及嘅時候，神令到佢通達哈利路亞。佢去咗波提，就係呢一個哇，非常之有有權勢嘅人嘅家裏邊做咗咩啊？做咗咩啊？管家，好奇妙啦！好奇妙，好奇妙！一個原本係奴隸嘅人，佢做成咗管家。 呢個叫咩？恩典，恩典啊！所以你睇到波提佛有一樣嘢，佢好非常之小心，因為佢能夠管理家中所有的財富，包括埋波提佛個老婆。哇！你你知唔知呢一樣嘢？連老婆仔女都管得過管家。你唔識管家，因為我哋咧而家根本上我哋喺香港。 住嗰啲屋細細間，即係擺到工人都唔得，何況個管家？我細個嘅時候，我屋企有管家嘅，OK，唔係我巴閉，係我早上兩代巴閉。o k 後來即係家道中落咗，個管家就成為我哋屋企嘅妹仔。咁但係咧，我睇佢唔係妹仔嘅，我睇佢係我其中一個姑婆嚟嘅，即係嗰個關係親密到咁樣。主人係完全信任佢。

你如果你唔 admire 你你即系你嘅老板咧，你唔会死心塌地同佢做嘢嘅，你明我讲咩？你只会按章工作嘅啫。但系即系哇，我老板好劲啊，我老板好厉害，啊，我老板咧哇好犀利嘅人啊，你就会死心塌地咁样帮佢加班，加到我好我爱慕佢啊。即系人哋话哇佢虾你喎，唔系啊，我跟我老板做嘢系一个光荣嚟，明我讲咩？上帝系配得我哋俾佢一个咁样嘅尊荣噶。 所以我哋先能夠做到好管家嘅，可唔可以講下門先？所以一個教會唔識得敬拜係永遠做唔到好嘅管家嘅，一個唔識敬拜人係永遠做唔到好嘅管家，因為管家同主人嘅關係係非常之親密嘅。阿伯拉罕嘅管家以利以利以谢。 如果冇以撒係以利以謝嚟到去承繼阿伯拉罕嘅產業㗎，hello 管家唔係唔係一個好簡單好，所以第一樣嘢你要識得接受主人俾你嘅，並且你要知道係要將主人俾你嘅嘢嚟到去擴大，阿 m a n 你冇呢個心，你接到任何嘢你都係敗曬嘅啫，所以所以。 浪子嘅比喻，嗰一個第二個仔，大個大仔就係管家心態啦，個二仔就係二世祖心態啦。交落嚟嘅，我唔係管理佢，我係使鬼晒佢，我唔係要增加佢，我係要減少佢。減少喺邊度啊？聽住，跟住我哋嘅情慾嚟到去生活，你就減少緊神俾你嘅東西啦。 好簡單啫嘛！你出咗份糧，第一樣嘢諗咩？我想買呢樣，我想買嗰樣，我想買呢樣，我想買嗰樣，邊度有錢奉獻呢 h e l l o 聽唔聽到我講乜嘢？你應該着得靚，你應該着得好，你應該着得好睇，唔好俾人睇小作為神兒女嘅人。但係唔係使晒所有嘅錢落去嗰度？Hello，明唔明我講咩？即係當你一出出咗糧，你第一個去計算。 就係計算自己，你就冇 h o n o r 到你個管家，冇 h o n o r 到你嘅主人嘛，冇尊崇你嘅主人嘛，阿門嘛。所以點解喺奉獻嘅裏邊，上帝所設立嘅嗰個嘅程序係點啊？你會話十一奉獻係咪？十一奉獻係其次嘅，有機會再同你講多啲做管家嘅嘢。其實喺舊嘅聖經裏邊，仲有一樣嘢就係咧。 初熟嘅果子，先獻上初熟嘅果子，然之後再獻上你嘅十一奉獻。OK，嗱有機會再同你講，但係咧你喺心態上高，你要知道奉獻係行第一咧，嗰個一次奉獻係行第一。OK，嗱咁謝主啊！今日嘉宇冇叫我嚟講錢嘅，我最中意講錢嘅，我覺得我需要同你講錢。 你一定要諗錢，阿 m a n 我唔係同你講笑。你話聖經叫我哋嚇，即係敬敬虔加上知足就係最大嘅益處啊嘛。佢叫你知足啫，佢冇叫你唔要錢啊嘛。你啊？佢冇叫你活喺貧窮裏邊嘛。你冇錢，你點樣可以嚟到去服侍啊？係咪先？好，所以第一樣嘢，神從來唔討厭錢。如果唔係阿伯拉罕唔係發達嘅，阿 men。 明唔明我講咩？以撒唔會俾人趕到絕嘅時候，上帝仍然叫佢喺即係嗰個干旱之地，你要撒種，然之後五十倍、一百倍咁樣嚟去，有錢。耶穌出世乜都未做嘅時候，上帝叫三博士攞黃金俾佢。你明我講咩？點解要俾黃金？咁以前嘅解釋，我哋就好神學嘅，因為佢係咧萬王之王，所以黃金先配佢，係咪？你以前係咁樣聽啊？我話俾你聽。 個原因係因為耶穌要著草幾年啊，係全家要著草啊，係嘛？你要睇聖經現實啲啊，做人，OK？佢去埃及住到一個嘅時間，係住到希律死，然之後佢全家翻加利利落埃及。你明嘛？而家我哋移民啊，同嗰陣時移民係更複雜啦。 点生活啊？全家，哇一个 B B 仔养起全家，利女啊？你话一个 B B 仔养起全家，上帝俾嘅嗰一个嘅财富系为咗保存基督可以作为嗰个救恩嘅出口。诶，你明我咩？神俾嘅财富系为咗佢嘅计划要成就噶。神俾嘅财富系为咗佢嘅计划要成就。神俾你，你再望下。 神俾你嘅呢個東西係為咗救恩，要透過你去成就嘅，可唔可以講阿門？嗱，你你你要有呢個咁嘅意識，你先做到管家噶。所以點解我哋要嚟到敬拜佢？哦，多謝你啊！主今日又有嘢俾我啦，哈利路亞！主多謝你，你又咧將你美好嘅福氣擺我一生一世，有豐富嘅恩惠慈愛隨住我。講緊咩啊？真係有嘢跟住你喎，哈利路亞唔係鬼喎。 系神嘅丰盛，阿 Man，喺旧約里边讲到平安呢字 shalom 呢个字，唔系讲紧真系呀，我心里边咧好平安啊！临死之前我要有平安，所以我信耶稣唔系啊？咩平安啊？平安就系因为神同你，你同神嘅关系保持得好好，所以神俾你嘅福气，神俾你嘅真实嘅祝福系冇任何难阻，一定嚟到你嘅手里边。阿 man，你明啊？即系净系心里边感到平安。 嗰啲係其他宗教講嘅東西，唔好俾其他宗教講嘅東西嚟到改變咗我哋神嘅美善。好翻返嚟管家，你一定要由敬拜開始咧。哇！神啊，你真係好正啊！神，你真係好好，你先會死心塌地嚟去服侍神嘅。所以因此，神俾你嘅嘢當然都係你嘅，但係亦都係神嘅。你就要識得用敬畏佢嘅方式嚟到去分配。 等我講一次，用敬畏佢嘅方式嚟到分配，做管家就咁樣啦。分配完之後係為咗帶嚟救恩嘅。好啦，所以第一樣嘢你要學識嘅就係初熟嘅果子點解要俾神呢？初熟果子俾神就係話，佢話俾神之神啊，呢啲嘢係由你而嚟嘅。所以我而家收到第一筆，我要俾咗你先。阿 m a n

你一定會祝福嗰啲嘅東西，所以我第一樣嘢要俾翻你，十一奉獻要俾翻神嘅意思就係，首先我哋有嘅係神嘅，嗱聽住，你去做下研究，嗱我唔喺度，我唔喺度數，OK，一般人嚟到講，如果任何嘅教會，OK，佢嘅十一奉獻佔佢嘅嗰一個嘅參與人數五十 percent 以上，就係一個健康嘅教會，OK。 好嗱，我要同你講一樣嘢，聽住。特別如果你唔係一個好好管理財富嘅人，你首先要學嘅就係喺十一奉獻上高做好嘅管家。可唔可以講阿門？我唔夠錢使，就係唔夠錢使，你先要奉獻。我再講多次，就係唔夠錢使，你先要奉獻。點解？ 因為奉完獻之後，你係咪少咗？係係唔係唔係？係係少咗，咁點搞？係少咗，你咪要再精明啲嚟到用你嘅錢咯。你咪要開始讓你嘅錢有計劃咯。你咪要開始讓讓你嘅錢嚟到去擺喺個適當嘅位置，有秩序咁樣嚟到用佢咯。 聽唔聽到我講咩？有秩序、有規矩嘅用錢，今日嗰次有秩序、有規矩嘅用錢。牧師咁同講道有咩關係？有，因為當上帝創造嘅時候，聖靈運行在水面上，係嘛？聖靈嚟啦，聖靈嚟可以冇嘢發生㗎，但聖靈嚟到之後，地是空虛混濁，就像我們的經濟狀況冤面黑暗。 聽唔聽到我講乜嘢？後生嘅好難唔爭個卡數嘅，即刻唔敢出聲，因為心裏邊講亞門。嗰陣時啲女朋友係為咗還卡數而存在嘅。OK，即係有啲人真係咁噶。OK，因為女仔通常慳錢啊嘛。哦，而家唔係調轉咯。咁至少我知道你笑咩。OK，好。你你明白？當你嘅經濟 系冤面黑暗、空虛混沌嘅時候，如果你係一個蒙救恩嘅人，上帝嘅創造進入你嘅生命裏邊，上帝嘅創造就係會帶嚟秩序嘅。第一日有光，第二日月亮、星宿、太陽，你明啊？第三日出係有秩序咯，嗰次有秩序。如果你嘅財務係冇秩序嘅話，即係話創創造同埋救恩冇喺你嘅生命裏邊有果效。 Hello，唔緊要嘅。你話而家冤面黑暗，你咪俾聖靈嚟到工作咯。你開始學識第一樣嘢，我先做十一奉獻。神啊，我分配咗俾你啦，所以我少咗嘅地方，神啊俾我智慧能夠分配好啲，你就進入秩序裏邊。可唔可以講亞門啊？當你進入咗秩序裏邊，你就會知道，哎，嗱，通常俾完十一奉獻嘅人咧，我話俾你聽，你會發覺你錢多咗嘅。 真嘅，因為你你發現哇，原來以前係亂咁用錢嘅。好啦，問題翻嚟，你頭先袋咗個舊水，你而家第一樣嘢你要諗乜嘢？奉獻點奉獻法？你可以全部抌晒俾教會，但係上帝冇要我哋咁樣做。上帝要我哋首先就係十一奉獻先，十蚊教會唔會收得咁？ 咁濕碎嘅，而家外邊都唔收兩毫同埋五毫啦。O.K. 教會收嘅，O.K. 咁但係個問題係十一奉獻係一定嘅，嗰九十蚊，哈利路亞，嗰九十蚊係你可以去動用㗎啦，你可以奉主嘅名去動用嘅。嗰十皮俾翻上帝，嗰九十皮係你嘅。阿 m a n 好啦，咁呢九十皮你就要諗咯，主啊！ 教導我點樣用？你係咪親近咗神啊？聽唔聽到講咩？你係咪親近咗神啊？你係咪敬拜咗神啊？你係咪聆聽緊神啊？上帝擺錢喺我哋手裏邊，唔係淨係影響緊我哋嘅日常生活，佢影響緊我哋嘅靈性嘅。因為你點樣睇錢？你睇錯咗錢，就會讓錢敗壞你；但係你睇啱咗錢，你就會問神啊：我可以點樣用呢啲嘅錢？ 神唔係叫我哋唔去享受我哋嘅生活，神絕對係留翻一啲錢俾我哋享受生活。所以一樣一定會增加。嗱，留意依家我哋會講增加嘅問題好快吓。所以首先第一樣嘢，你要記得錢係神交俾你去管理，並且你係可以去管理得更好，去增加佢嘅。阿 m a n 所以點解投資係祷告嚟嘅喎？ 係咪？投資係好高嚟。好感恩，我唔識投資，細個亦都冇人教我投資。OK，即係教我去儲錢。但係咧儲錢咧，你係永遠儲唔贏呢個世界嘅。到我咁上一年紀，我發覺嗰個嗰個所謂強積金係完全不能夠依靠嘅。 我就禱告神啊，咁樣唔得噶，死得噶！我哋服侍主，雖然咧係做到死嗰日啫，但係唔代表出糧係出到死嗰日噶嘛。神啊，即係我哋都要為我哋將來嚟到預備。神啊，你幫我哋教我，我知道我唔使投資，我亦都冇時間投資。神啊，你興起一啲人幫我去處理我財產啦，我咁樣禱告，俾我有足夠嘅時間我去服侍神，我又唔使憂，但係我又可以揾到錢嚟到去服侍你。 神真係聽禱告，因為我要我要做嘅嘢係係神係神嘅，係我好想去成就神嘅事。我想有我嘅財產去成就神嘅事。神點解唔會保護佢嘅財產呢？所以如果你覺得你嘅財產冇被保護，因為你冇將你嘅財產看為神嘅財產。阿 m a n 所以如果你將佢話神啊，呢啲係你噶，唔該你搞掂佢，你保護佢，你明啊？ 你因為錢嘅緣故，你就多親近神啦。你因為錢嘅緣故，你就多多嚟到去求問，你會聽神嘅聲音啦。你明嘛？有好多嘅時候係我哋睇錯咗錢，因為我哋冇睇我哋作為管家嗰個身份，以至於我哋同神冇個良好嘅關係。我哋唔識得尊重神，我哋亦都唔會知道原來我哋交咗手嘅神想我哋好好分配嚟到令到佢變多增加嗱。 今日我一次，神係做神職嘅神。阿 m a n 神做神，你唔好理神點樣馳福你，你嘅責任係忠心做好你管家嘅職分啫。我有個弟兄，即係其實咧，我有好多呢啲弟兄。今今朝咧，我嚟咗呢度，我我叫我另外一個弟兄嚟到喺我教會度講道，佢又係講到關於啊神點樣去工作，所以祝福佢講一啲屬靈嘅原則。咁我另講另外一個弟兄，呢個弟兄好搞鬼嘅。 佢後生嗰陣咧就係即係唔係讀書嘅，即係出嚟行啊、混混啊、吸毒嗰啲咁樣。咁啊，但係信咗主啊，哈利爾。咁啊，好好個家庭，好而家好。佢原則上冇讀過書嘅，中學嗰陣。咁但係咧好奇妙，後來佢信咗主，佢就發覺誒，我嘅人生唔可以咁嘅。於是乎佢做咩咧？佢就佢就開始，佢就即係啊求神嚟到教導佢點樣嘢嚟到改變佢生命。於是乎佢以前咧。 即係個身體好唔好嘛？佢就開始操 fit 自己，咁啊去教游水，去做做呢一個嘅啊救生員。開始咧，即係有少少，即係有少收入啊，各樣嘢。佢覺得神啊，我應該可以我生命做得更好。咁於是乎咧，佢就走去即係讀翻書。咁佢就走去讀工程。佢話我都唔知點解，我完全啲英文好鬼渣嘅，我卻可以用英文嚟到讀完一個即係專業嘅課程。

佢唔係淨係 acting，佢 a c t 咗一個月，唔係未未係 a c t 一個月，話俾佢知要 acting，升佢去做 acting，未升佢上 acting 已經坐正咗，即係快到咁，因為走人走得太快。嗱，你話神咁樣設個人工係咧多過多過佢，即係而家佢太太生咗仔冇再工作，佢初初都好擔心嗰個經濟，但係忠心奉獻，結果而家佢人工係多過佢同佢老婆以前加埋。 最近佢話：，誒，我見到一棟新樓，我想買，因為我哋而家即係個家庭大咗。我話：而家仲買樓，嗱，人嘅經驗係因為領嘢啊嘛，即係唔係話而家時候買，咁啊，禱告禱告禱告。初初佢買唔到，後來神俾佢買到，兼夾仲要即日買埋。佢而家有個搭樓，你知而家買樓都唔容易，仲要買高過銀行嘅股價好多。 你你明我讲咩？你唔好理神点样赐福你，神总之有佢赐福你嘅方法，系超过你嘅想象你可唔可以讲阿门？你咪试下呢个神咯。仲有呢个神唔系讲笑噶，佢系叫做神啊。阿 m a n 所以好多嘅时候，你话诶，我要休呢样经济，休嗰样经济，我话俾你听，神从来唔休经济，因为所有嘢系佢噶。你睇你嘅嘢系神嘅嘢，神自然就会保护你嘅嘢。 阿 m a n 特別而家教會，我哋諗緊，我哋要有自己嘅地方，我哋想要更好。你會諗，哇咁大嘅經濟嘅負擔，我哋點搞啊？首先第一樣嘢冇驚，你係神嘅管家，哈利路亞。地方係佢嘅，錢係佢嘅，amen。你袋裏邊嘅錢係佢嘅，你工作嘅能力係佢嘅，神會唔會賜福？ 会，只要我哋成为一个管家嘅教会，只要我哋成为一个敬拜神嘅教会，只要我哋成为一个尊崇神嘅教会，阿 m a n 呢啲人唔好惊。仲有，神唔系净系要我哋嚟到去服侍。今日结束嘅时候，做管家有几个嘅权利嘅，我哋结束佢。首先第一样嘢，做管家有乜嘢权利？下一张。 當管家所管理嘅增長，佢哋可以享受當中嘅收益。下一段嘅聖經：，哈利路亞。路加福音第十章第七節，因為工人得工價係應該嘅。阿 m a n 你做好嘅管家，神一定會祝福你，神一定會俾過你有相應嘅工價。你要信呢一樣嘢，你唔係呢個唔係打工嘅原則嚟嘅，呢個係上帝賜福嘅原則嚟嘅。 保羅咁樣講：邊個當兵係自備糧餉嘅咧？邊個栽葡萄園？栽葡萄園係唔食葡萄園裏邊嘅果子咧？邊個牧養牛羊唔吃牛羊嘅奶咧？我説者話：喜是照人嘅意見律法，亦都唔係咁樣講咩？就如摩西律法所説：牛在牆上喘谷嘅時候，唔好攏住佢嘅嘴。我請外來講完，我唔攏住佢嘅嘴嘅，因為我喺外邊服侍，人哋都冇攏住我嘅嘴。 我嘅意思係，即係咧有啲教會好中意斤斤計較嘅啊，全套人做幾多個工，做幾多個鐘頭工，我哋又俾幾多錢佢，唔好攏住個嘴，因為咧你善待神嘅仆人，神一定會善待你。我喺外邊學嘅，我喺馬來西亞學嘅，我哋我哋新加坡嗱，你知道新加坡同馬來西亞係有啲唔同嘅，馬來西亞冇新加坡咁多錢嘅，但係我反而馬來西亞學嘅，去到港度有港元費。 有機票阿 Man 呢個應該佢哋叫我嚟。每一次完咗之後，牧師都會出嚟。大家有冇蒙福啊？有。好，我哋一齊嚟個禱告。我哋咧而家再收個特別嘅奉獻俾個港元。你你明我講咩？唔係噶，我哋嚟到香港，我哋計嘅。哎呀，要出數嘅，即係咧幾多錢要俾？唔係嘅。因為好多港元嚟，我哋都係學呢一樣嘢。 有啲時候我哋俾俾咗俾個講員，我講完我唔使俾咁多係嘛？喂，你理得我俾幾多啫？你即係我俾完你，你貪心係你嘅問題啊嘛？你明？有一次有一個牧師同我講：你俾咁多佢，佢會貪心嘅喎。牛在牆上喘谷嘅時候，唔好弄住佢嘴。佢貪心係佢佢嘅問題啫。我慷慨係我尊崇神啊。你明我講咩啊？會唔會養咗壞人啊？ 佢壞係佢嘅問題啊！我哋盡量唔好令佢壞啦，但係我哋應該要令到佢係得到尊重，係咪？令到佢生活無憂。我成我我成日我都同我哋教會頂接會講，我好感恩。我唔係要求高人工，我從來唔需要高人工。我只需要幾樣嘢啫。第一，我服侍嘅時候唔使諗住我養唔養到家，你明明啊？以至於我講完道要趕住落去急住揸 Uber。 你明我講咩？咁樣係唔好嘅。教會我哋俾唔起喎，點會俾唔起？你夠膽奉主嘅名，我哋祝福，祝福神嘅仆人。你明？神就會祝福你。我講真嘅，因為錢係神，唔係你嘅。第二個原則，就算唔使揸 Uber，我同教會講，我唔使發達。不過你俾我作為傳道人，見到有人有需要我去行善嘅時候，唔使再度又度。 明唔明我講咩？我喺行善嘅時候唔需要我夠唔夠，我可以有行善嘅能力。OK，呢兩樣嘢滿足咗我就得噶啦。明我講咩？阿 m a n 所以我發覺後來我教會對待我嘅絕對係多過呢兩樣嘢，因為教會亦都蒙福。所以。 牛在场上喘谷嘅时候，难道上帝系挂念只牛咩？上帝系挂念人啊！上帝系挂念人啊！挂念你哋啊！哈利路亞！嚟嗰次，神好顾住我嘅。嚟多次，神好顾住我嘅。啊！你要有咁嘅信心啊！如果唔係，你敬咩拜啫？你阿 m a n 明嘛？所以跟住全住耕种嘅，喂，翻返去，唔好咁快啊！ 存住耕种嘅，当存住指望去耕种。跟住我講一次，存住指望。阿 m a n 你你去服侍嘅時候，你工作嘅時候，你要相信一樣嘢，我係好嘅管家。神啊，你俾我有能力嚟到做好佢。以至於神啊，你加添我，我存住呢個指望去做。喂，老老實實啦，你每日翻工，你唔係諗住出糧嗰日嘅咩？係咪先？你話唔使出糧㗎？我努力工作唔使出糧，發神經唔會嘅。 啊咩？所以你要存住指望嚟到去，讓神供應你。打場嘅亦都當全，打場嘅指望。打長，今日講一次，有指望。好。第二樣嘢，做好你嘅管家職分，神會提升。啊咩？神會提升噶。你唔好話，喂，人人唔俾機會我升職，唔係人唔俾機會你升職，上帝俾機會就得噶啦。我再講一次，機會係上帝嗰度嚟嘅。 錢係上帝嗰度嚟嘅，所以邊個係忠心有見識嘅管家？主人派佢管理家裏嘅人，按時分糧俾佢哋。我實在告訴你，主人要派佢管理一切所有。當你忠心，神一定會提醒你。阿 m a n 所以你要學管學做管家，因為你應該係由榮耀進到榮耀噶。我再講多次，呢個唔係淨係屬靈生命。哦，我好榮耀，唔係係榮耀進到榮耀，你嘅生命會係咁噶。頭先我哋笑嗰個弟兄，即係嗰個話一路一路升職。 哇！巴閉又喺做政府高官啊，即即我哋笑佢，因為真係佢佢做到一個崗位，其實唔係佢嘅能力做到嘅。我識好多嘅弟兄喺我教會裏邊，佢哋而家都係一啲好好嘅崗位。佢哋出嚟講，其實我做唔到嘅，我學歷係做唔到嘅，我能力係做唔到。不過我係好忠心嘅嚟到服侍神，神就將我帶到呢個崗位。佢話佢做唔到啫，但係一路以嚟佢喺個崗位裏邊，神令到佢哋做到嘅，好奇妙。最後。 天必留他，等到萬物復興嘅時候，就係神從創世以嚟接住聖先之口中所講嘅。我要同你講一樣嘢，神仲俾緊機會我哋學做好嘅管家。點解？因為耶穌仲未翻嚟，有啲問題我哋仍然要解決嘅。我哋嘅場地，我哋要解決嘅。阿妹，我哋教會嘅發展，我哋要解決。唔係耶穌翻咗嚟，我哋乜都唔使解決啦哈你呢話咁谢主，但系點解耶穌仲未翻嚟啊？因為耶穌。 俾一個嘅機會，我哋嚟到去經歷神話語嘅真實。你喺做管家呢件事上高，神想我哋喺呢個末後嘅日子參與喺佢令到萬物更新嘅過程裏邊。耶穌翻嚟會更新一切，但係神卻呼召我哋同佢一齊去更新。唔係淨係我哋嘅生命更新，我哋嘅教會要更新，我哋嘅社會要更新，我哋周圍要更新。但係從我哋自己嘅生命更新開始，哈利路亞。 而呢樣嘢就係我哋要恢復翻，跟住我講一次，恢復翻神對我哋嘅命定。創造嘅時候，我哋管家嚟嘅，當然我哋係兒子，兒子嗰個本質管家係上帝俾過我哋一個好榮耀嘅身份。所以今日新生命堂，我祝福你，你一定會成為神好嘅管家。我祝福你，你喺財務上高，神一定要賜福你。 只要你安啊神嘅説話，只要你忠於神，俾你嘅教導，恢復你嘅十一奉獻，做好你嘅十一奉獻，你夠膽做十一奉獻，我就挑戰你更多。然之後你會發覺，原來你按照神嘅心意一路去做神要你做嘅嘢，神一定令你過水濕腳嘅哈利路亞。我唔係要用錢嚟到引誘你，我哋活喺一個講錢嘅世界，所以上帝用我哋明白嘅言語嚟到幫助我哋。